Idan muka leƙa jihar Kano a Najeriya kuwa wani matashi mai suna Faisal Sunusi ya haɗa babur mai taya uku wanda aka fi sani da adaidaita sahu a wani mataki da ya ce na bayar da gudunmawar shi wajen ciyar da ƙasar gaba ta fuskar kimiyya da fasaha. Faisal yana haɗa jikin babur ɗin ne sai ya nemo wasu sassa nata kamar inji da tayoyi daga wasu domin tayar da nashi. Baraka Bashir ta tattauna da shi ga kuma rahoton. abin da ya ji hankali na kira ta sau dama can ina kere-kere da zane-zane kuma in na yi wani abu ba fito da shi nake waje ba wannan ma abin da ya sa mutane hankalin su jawo ya yi kansa saboda shi ne babba kuma dole sai jama'a sun gan shi kuma na kera wannan ajiyar sau ne saboda ina da buri na ganin cewa nan gaba ma na ba da gudunmawa a harkokin kere-kere da technology wanda sauƙaƙe wa mutane wahalhalu gaskiya na kera abubuwa dama wanda ma wasu ba zan iya tuna su ba amma daga nan da ya baya shekara biyar da ta wuce wajen 2007 na yi wasu 'yan motoci ƙananu masu amfani da remote eh, daga lokacin da na fara ta shekara ɗaya ke yanzu amma ba a cikin shekara ɗaya duka ta ba ina zan kayyade irin kwanaki ko kuma awannin da ne ake shi ba bai fi a cikin wata biyu na yi ta ba kasancewar ayyuka na na kasuwa da sauransu ban bana ba a cikakken lokaci isan da na samu lokaci wani lokacin nake in ba da wata uku wata biyu ma ban ma taɓa aikin ba to da farko dai na tunanin kera ta sai na fara rap sketching ɗinta a takarda su kuma na zo ne shi a irin zane irin na mai shi irin na takanakan na auna scale dinta da sauransu sai kuma na zo ne 3d model dinta a kwamfuta ya ci zan iya ganin yadda ta tashi da kalar da zan sa mata da siffar da ya ta kasance bayan na gama wannan sai na fara kera ta na je na siyo kayan waldan ma ba wai koya min akai ba zuwa ne kawai na siyo injin walda na koyo shi da kaina dukkanin sauran kayan aikin da nake amfani da su gaskiya ya ja kuɗi so ya ja mun kuɗi sosai kuma ban tsaya ma na yi estimating din ban tsaya na lissafa ba ban tsaya ne lissafin nawa ya ci mun ba amma da zan iya estimating din akalla ci kuɗi da kai ɗari shida kalubalen da na fuskanta na farko gaskiya shine rashin waje saboda lokacin da nake ina son na kiyar abubuwa da dama to amma rashin waje ne yake hana ni musamman abin da yake babba to kuma gashi ina so na kera a daidai sa wannan kuma amma ba da waje kuma ba na son na yi ta a waje kasancewa ba samu nutsuwa ba sai na tunanin ya za a yi na yi ta sai na ta a cikin gida kuma gidan gida ne irin tunawu na hausawa da yaka gida ne kafin ka shiga inda ma ne kirar ta suka wuce kofa guda shida mutane duk wanda ya zo yara da manya kowa sa, to ta za a ta fita Duk mutunci na riga na auna ma ta ce zan fitar da ita da na fito ita mutane sun sha mamaki shi wannan mashin da na kera bai ma kai yanayin jam a man da adilai sau yake wacce muka saba da shi ba burina na gaba shine in samu support daga kamar ko gwamnati ko wasu kamfanonuwa ko wasu organization maka, haka wani cewar wannan fasaha da allah ya bamu bata tafi a banza ba an yi amfani da ta amfani da jama'a da kuma samun matasa aikin yi